Alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Pra vocês em Cristo Jesus. Pra vocês em Cristo Jesus. Alegre-se sempre. Alegre bem. Graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Para vocês em Cristo Jesus.